por mi luz, pues, la forma la Ahora le tiro billetes en la cara del chico tabaco cocinando jara Ahora facturo con la cosa clara Número uno en este juego Todo lo mío a ti fuego Mi puta saita lo que yo Cuidado que no saquen los palestinos Yo soy cuál es mi destino Todo lo defino No tengo otro camino No cambio de ánimo A todo me ánimo. Los ojos con anime Estamos rompiendo los peligros, Estamos rompiendo los say that